Үтеу кейхенен эфирге сақа сірі информационы беріні көрі студияға Иван Яковлев ләлібін бастан ұта сүрін сонынтан білсін. Өліне бе мұға ұстан бүгін жоқ жоққұскай аннынан келілі. Усалдаңа үгі саян суола алжанан улуска сала бұғымайғы режимін білдірділер. Бүгін үт тұрғынан улуска иккіне делеға дері тиер асапа бар. Үйәһе білуге қалан кемігер олықтоқтыры рас иһер унан қачыр водоканал тәрілті бұйыл үләті үсті тәтімерді. Республика аграс қолаларғар түбікті күннер үнүлер оғыру тағын сібәкке растады та сеппет аны қапысты кәмі келді. Сақа сірін вақта Викторын тынна бұлымнетун Красноярский край зоопаркатығар тексеректірі. Әліне әбә муға ұстан бүгін кеге жүккай анынан кәлі. Оның өріз бұттықтарғар баратуақаларғар ұтағыма білі әбілінне. Табаға әңір бар ұтағымын кәмейдір тәріл 662 сантиметрі көрдір бүт. Манна құтталақ кірбі 970 сантиметрге әрден ехтіннер әлілер. Оттон кейін қоратанынан ұ 304 тие тағыстам көмүлмуха Ленскей өлөхмел устарынан әме қойуды ұстар, манна ұтағыма қыралан Эбиллер. Намылуғын куратора сыына политикатығар сударстығына комитет председателя Антонина Винокурова қалаңғам сәғілен сөптеғ нәхілектері тұз контролғар бере бірі беркені ұттам. Чолан жоны бұстақ кемге лоқтур пуын Антонина Винокурова үйреге сылжан береги бөгөргөтүү үлетин билисте, манна дамбаны ситери үлете түмүктенен эрер. Нехилекке оскола оғы саада сабылынна. Ыксала быгымайгы кемігер оголор жеттен үйренектере. Отон олоқтоқтор сәрехадиен жоннун сүйүлүн сайылыктарынан таргаха сылжаллар. Мен бир бәемді жіктіргім тоғыра чүмпу баты әр. Он үсту, он дұғыларда қамеманы қадары қандық да дәхеленені ұббаққа иен әмеске. Ол көрәс онну кемия елдер. тиеллер. Үедей лохтоохторо ұғы келер түгенигер құмыста құмыста тахсыхтара манна агыгон местяга быста холорор пун толору бәлем тұрар. Кухня бит икесе тәскі тұрар. Манна бартаме бәлем аспы төлбүт. бүгін хүрбә огону кетехебит, оны бес учуталы. Көхөндө каллар. Намылуғын кураторы негелектерінен сылжан бұстақ олырыр пуыннары бір дейлән керейді. Олу сүрдінен уапсая, 14 пуын тәрелінне, онно тұғынчаттан тақса кейі кейректәқ урукку сылжыбыт сыллар бынкыта тәңнәтәккә быйылгыны көрдөкпүнә бәләннәни э, туга тахама үрдәбит ол курдук ногор кәлән күндерге ахир ахырастарындагыны э, саппаха кәлән тораллар хорох э, пуннарга холодильниктерегер микроволновкаларыгер кулердерегер тие барта бар улара кардыра астыра хантан кәлияктага ким канна ханна канна туяктага барта быгарылдыбыт ити курдук камыгыя дамбаларга ыытылла турар үйлені контроллата жон ахыр уту туяр услуубиятын бородукта уматык эм том саппааһын билисте. Бу күннерге у кетен көрүү үлете күүһүрэр. Юрген Романова, Иннокентий Крошапкин, Саха телевидениете, намылуға. Оттан усалдыңа үгі саян сола алжанан улускак сала бұхымайғы режимін білдерділер. Манны кәрі жаханнаққа бұстыбыт суол и сөріміне білі түргеннік барықтақ. Бүгінгі күн тұрғынан улуска кинедилаға дері тиер асқаса хабар. Мансерге 16 күнге дері тиер көрюче бензин саппастақтар. Сыры түргеннік олықтанларын тұғығар күннәті улус республика тағымнақ соларға үрімін ләтинке тияқтыра, Аммал ұғығыр бүгін кейхе алты астағы тұрғынан мегері тағымнан солғатшы оны сәрге бәсінәхелектергер барар солы бұста. Бұтығынан алоқтау жағалта пресс ұлыспата әйтін нәрәр. Маны тахынан чоллой жамалақ онна кересте құрақтарыгер тақсыбыт гидрологическай балағынынан чакыр пакуропка болугур онна өнес нәхелектерігер барар аян сыры устугурда. Өскөтін кересте құрағар алғы тақсар түгенігер амма өнес аян сола быстақ кәміне сабыллыға. Онын суолға у әбиектергер болғымтылақ онна сирақтайық болуң ден нәрәділер. Үріске мұс ұстар кемігер үйе бүліге ұлықтауқтыры расуынан вадаканал тірілті қатшер. Ұры туыну әрдеттен анал ехікке қаханар боллақтарына бұйыл саңа неманы тобылылар. Уркусалларга мусустар кемигар уу ухаханан бара насостарын тахарын кебиһеретилер. Ол кыра кемге эретиера. Онтон бу ел олага дәттен белемнән сагалабыттара оробуна телте аттыгар берекке аппа бар серинен уста солжар пантонный площадка оңорон сайынғы насостарын туроран үлелетеллер. Нехелиняға біле ограничение турачы. Чағана дерге хорор куппат балыны улалачы, убут битәргәне. Быйыл онлык ситуация хоқтақ қылатын күрдік. Бұл полуотан орын бұты қашетде тұралыды. 2-300-тәг 200 205 оннақ резервуардар баллар. Өріс ұтын бұ көк емкістірге ұлан растан баран салғы 105 оннақтырға ұйтарадылар. Онтын білігін системетін оларыттан өрі суыта үргүтчү фильтрдақ емкастарга кейрен баран 2 өттігір холбу 900 куб растамыт фильтр kamerájta jobbos, jobbos szolgálatú, onnan jó. Odolstak ennek a dologgal, Лаборатория түйет үліхеттәк сол доқтылы соқ толыры суыққа У аналиһин икки час болы болы оңыран кәтилілер. Я, мұнда технологтар кәлендері мүлелі әбіттірі. Мұнда көріндер дәкі жік бік кеттен әгер білейін ол сүйіс 200 күрдүктән бейге 12-ге 10-ға төһәрәбит. Аты женкер расу болар. Бүлү эбет әбет мустах уста сысар бұ барта ырахырыр дылы үйе ұлықта элеген мұз күрдік курдук ұрас ырас қатшылан качылан бұд. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениете, Үйе бүлү. Бұл әжіген сәлені түрген интернет сетемен қолбоқтыра. Аптабылықны сетемен бүлілуғын кирап сәлені теттен тардықтыра. Отчатугар әжіген әбәнкі национальный ұлуғын үст нәхленелі түрген интернет кире. Етенне сібәй сөңіте білі шапчияға. Он сәрге скуола хуян балыға онна үгі социальный объект түрген интернетке холбонон ороскуот атчы. Илдархан бұ үбіләхінен республика бюджетін қат ұлым ылыммыттарыттан көрірге сұрдақтатам. Оттан бұ үлі синергия артикеден проект бастығы түхімәғін итінен ұтылды. Развитие данного проекта позволит на примере а, уже построенных линий связи, как и Оленек со скалах, безусловно, снизить стоимость услуг связи и приравнять ее а, к стоимости услуг на территории города Якутска. Ну и, что немаловажно, это от, откроет новый дополнительный мир по развитию цифровых сервисов в арктической зоне. Алароса компания кәтән көрірсе беті Павел Маринычев кандидатуратын генеральный директор доғынағығыр бігергетті. Бунина компанияны кетенші 10 сәтті сылтан сағалан Сергей Иванов салайын кәлбіті. Улинге федеральный университетка спорт технология онна киберспорт канаммы цыпыра кинин арыдылар. Тұстақ кеңе физкультура институтын киберспорт сексиетін үс-үстен тақса ұсты жона жарықтан еғам. Бөдің күрақтарге білімнен еғам. Салғы Лилия Уваровская материалыттан білсін. Котугулуулинги федеральный университет иккис курсун студиона Максим Афанасьев киберспорт эгетигер компьютерные нюларынан оғар дағаттен У Устудион білігін цифровой спортқа университет сүймердемет хамандатыгар кирсер. Киберспортсменнер арасты хамнақ күрәхтерге көқтөқтік кыттан университет республика атын сетихилақтық көміскүллер. Киберспорт едінден Э, тон оннугар анюл бакка на элбага анюл ранюллар араханай там дота аннак онда ме суфу командалар балалар барындар ме Доманна кытталлар турнирларга меселелдер. Ага университет приоритет 2030 ден. Дойды наукаға оны үрдігерақта хәңе министерстветін гранығар кыттан цифровой спорт бірайығын ауаққа келдерді. Бұчарчысынан бүгін үрілақ бұғығымайғыға спортивная технология оны киберспорт кейінен арыйдылар. сүз алтуантан тақсы студион саңа сайданерер қасда қайысқалақ фиджитал спорт көріңел санжарықтанықтыра. Тенері физкультура оны спорт институтын ұғыятшылары өретектірі. Приоритет 20-30 программатынан э, үп көріммет э, теренебет, төт көріміне тактический, боевой, э, технический ден. Онтан беги болағын өсе әбей университет егенен әме бәбіт көріңіне ақпет интеллектуарный ден оларды шах, шашки шахматы эмекиллер эбит фиджитал спорт өйдү біле физической онна цифровой күрәхтеги саңа спорт көрүңө бысыл токсунню игар россияга официальный статустамыта бу көрүң республикаға сайдарын тугугар кинне отучча компьютер ылылынна анал терилердәк спортивный сала бар болла манна киберспортсменнар виртуальный онна иле локко спортду өрөтү фиджитал спорт федерация бияхы болу хотуртаты төрттемите билим бу күндерге аккредитациятын барыга аккредитациянын бардагына же бу фиджитал спорт спортынан, компьютерный спортынан жарықтанар э, жоннор уже спортивный разряды туттарар кыхтаныктар официально. Олеген баланы бұ жағайын некелек. Оннытон бу э, э, сылтан сыл бұ компьютерный спортынан, физиктан спортынан жарықтанар жон саны сөйірбен хиға. Университет киберспортсменнары республикағара болбаққа ұғуклин оннары сейірдінен улақан стихилер дәқтір. Білген кейін итілләтшілері физитал спорт көріңігер Татарстанға болар улақан күріқті хиге білімненелер. Білетен әттәққа дөйдірдінен маннық цифровой спортивный технология технология терилдилере тарбаққа баттан арақсаннақтар. Онтон университетінен хинен арылыбыт кинге, киберспорт эре болбакка, научный чинчилере миыдықтара. Лилия Варовская, Семен Семенов, Сақат Джакускай. Саха көрдірір ретіндерір компания чұрапчытағы филиалы онна Совет Патриотов ден общественный тәрілті Аспыцыл Илдархангранын ылан әңкеміңден бірайығынан информационный бұлахаққаны ұтчаққанан үлелетер. Бұл бірайық хинен тұрғытук ден интеллектуальный ауныны ұлысы чаттарғар тәріен ұттылар. келер сюжеттен білсің. Тургутук оонюну чырапчы луһун ыччат политикадан отдела саха көддөрөр иһитиннэрэ компания чырапчытагы филиалы Андрей Савин атынан чырапчытагы история онна этнография түмеле онна улустагы кийин библиотека кыттыһын дәрийен ытылар. Манны бести киһилээх төт команда кыттынылла. Бастыка оонюга чырапчытагы физкультура онна спорт институтун студиондарын кытта чырапчы кескиле команда көн көрүстүләр. Манны тәңе чырапчытагы агротехнический колледж онна ыччат сибетин командалара кыттыныллар. Бу түмүгүнен кыйлах колледж командада онна чырапчы киле оскола командалары финалга таксан онньотулар. Онньону биллилек блогер Ярослав Лебедев кубалырап илен сагланыпты. Бу тургутук тен интеллектуальный онню олоқа килбите олу сүчүгей бу манна холовура биге эдер чаттарбык келен бәйлерин билилеринен көн күреске көрсөннөр кийсен ким өйдөгөн бу хардылар. Отон механавар онню олус аста Онтан кинелер бу бака мен мен әлбәй билдим, көрдүм иһиттим. Муңутур кыйлагы бу харароню агылойду серитин тематыгар беттин ахнактык барда. Манна хамандылар бет кең билилехтерин көрдөрөн берилиби тыйдыктарга түрген сөптөх эпетери беттилерлер. Хәри э, бу темата болар дигән эпетерин кеннәтә һин билемне хата авпыт, огынан билбәппит әлбәхәбит, оларан онют, онюга, онямут, онюттан үшүгәйт. Үшүгәя э, хама билинеллыбыт дойдуут патриотической ханын иден тахардывыт, билбәппитин билливит, онна инникитин даанатым, онна конюган гырдахтарына келен кыттыахпыт. Түмікке чыркчытағы аграрный технический колледж командата эрелләхтик бастакы местенелла, онна айыллан кинотеатрга босқо сылдерга анал сертификаты, онна хатчынан бирии тутта. Онта бихи билибитин хаңыбытын оттан бардын общественный э, элбэх тарахиннерге хыджан, онно манна истибит, билбит информация бутнан кытынны бутке ханадылах. Оннотон биһе олар бут э, чорапчыга берне калехтериттен э, улуспут билилере тон чөббихи бу үәрен хаҗар улуспут историядан будан интерехилгилләр. Бу курдук ичаттар төһәдә арас улустардан килгән үәрене сыртталлар чурапчылыгын историятын билен көрөн бу онюттан әлбәгы дуһаннылар билилерин көрүләрен каңаттылар. Эссе дә салгы манны көктә ханюга багла хаманданы кытта көн көрсәргә багларын белдердиләр. Анисменова Яна Седальшева, Аман Винокуров, телевидениете Чурапчы. Усалданға мотоцикл ден анал операция сағаланна. Тәрәхін ұмыйын отыт бір күнігердері ұтылды. Улустағы ғайы ехетінлерінен саға сіргер аспыцыл көрдіріте сотчыта суық. Мотоциклы мәңәстәчілер күттілақ түрдің тоғыз сол сақала тақсыбыт. Ол егер бір сақал усалданға болбұтын туғылулар. Оның да болу мотоцикл көлетін самай күтталағынан ағалылар транспорт бу қаяндағыны соқуынай сағын тол бұд кейі, шленнээх транспорт ытар көңүллээх тоңолокторун тобуктарын қарыстыр тәрілі кетен ұтықтақ, әтенне мотоциклын учуокка турорухтаах Бұл э, төрөпүтүрге техин барығын мотоциклы элбэх э, э, оғылар бұт ұйталдар, кубана сақтырын оғылар, мотоцикл мотоцикл ыта э, хаджар ого колыбра тухка түгенер бу э, быйылгаттан килбит брабылынан эбиһэт бу ого полициятер учокка турар ону таханантын э, ыстыраба дааны тугу дааны үрдүк Республика агра сколаларгар түбүктәк күннәр үннүләр. Сылга төт тиер дохота кокуну агра хайс халага сколатыгар бастыка огурсуны быспыттара ыратта. Бу ойур куддук сабырыя үйммет суулар үйренәчлер күннәгі үлелерін түміге. Бастакара садаларын борын белемнән, әмтән, көйелерін оңырын тоқсуне габор гаспыттара. Билеген ала сайыңы курдук үйнен ахын толыры бере турар. Оғылар теплицаға агрочаскыл бұд практикага практикаға бігергетеллер. Биосколоптер вебсайт өй теплица бар. суулар мұхсустар хағалныяғаттан хемелерін купупыт мусустар бүтө оттан бухян кира марды торсуларам. Түргө маты булаталлар бит. Хевеккелер бихе халбахтара. Лилия бар, роза бар. Помидор огурсу себекке рассадата сиппит боллағына аны қаппыста кәмәкәллі. Улахан теплица производственна юрақтайын мастера Максим Павлов ұйытынан кердетінен қаппыста рассадатын арары үләтін үгене. Ринде ден сорды олырдағы жөт, ұрут слава дені олырдары дебет. Бусор дуратыта ден ағара қапырыға оқиын. Так, в среднем үстет келе болыр Үшөйдік э, ұлаттағына 5-6 келе тиеніп. Білеген бігі бұл пикировкалы жауд. Үстейін болан үйінен қалар сұрауға. Антукадын рартан тақсыватақ тоқы көрін береді. Оғалар сайыны олыс кетәһәлләр кинләр хонуктаах лағырга қаппысталарын сайы бұға көрөн атыға атыга таһарыктара, дохуа тахсыктара, дохуя сыньяныктара. Боғалар гүстәрә икки сүһүс сылларын сайыны сыньялаңдарын тухалактык атаралар. Бир га көрдүк катя қаппыста основной қаппыста тетелин Сотору кәмінен оғылар сайыңы тарға тарғағықтыра, Кенелерден иккен артығынша әтчей үлі лағыргар сылжыға. Қолбон оту тағыс үлі лағыра арылыға. Ол онтон кескілден аттағы тулағы ағырас қолатын ихнен тәрі Бири Бері Екатерина Мосова салғыр. Уруок бүтте да Тимурдақ Саша теплицаға түбігірен оғыруа тағын үйнәйелері челгітелілер. Помидордары қайуе сибәкелеметтер, берестері аз кутанырар. Оғылар өлгімнік үйінлерер сириедідер немалардақтыр. Фосфор, калий күрдік әттіктері ұғы сұрайын сүйін оғымын илиден куталылар. Получается урок 2 час үлдейбіт. Кәрін сразу тоқпытын ауырсы өзін помидордар бүтін бартын кутабыт, Огорстор бүтін түк күнәй кутавы туынан, халас саусунан, ә, туқ бұт огорстуы тәжодың кына. Тулагы күғатын үйернәчиләре кыһыннары сайынлары күн солото жалдар. Саман сайын лағырға лагырга алтуоного номну сұрыттар бұд. Сорақтары теплицаға оғыру атағын бөбейдяқтыра бір гектарға опой сүбекілі мұр көп олар доқтырам. Білігін қаппысталарын теплицаға үйінерен бағанаға сотору оқтырам. Тулагы агро осколата бес сыллағыды бұл теплицетін туттан үліға келдер бітен квадратный метре еннәқ. Манда вернәчілер оғырстуттан сағылан арбуз тие үйнерелдер. Оны және ехеленеға тағаран атылылыр. Иңемтелек оғыру тахын тағынан оскола тұз қайсватығыр Сөйіні Қазаны кролығы оны көтірі етен Индюктор өрі қонтойын түйлерін сақсатан камера иннигер айманы түйелдер. Сарданы күйі тұлы көтен бұл жаға тараға ағабытынан бараллар. Сарданы индюкторын аға білер, Бұға әрдіқтіреттен көрін істен өссе ұлатынлар арықтағы. Индюкторы болағынан сабаннан хата бұйт, витаминнера бол бәлбақ болғына тоқ блендерына маны измельчайдан измельчайдан баранья тохтыр кутавыт кормушкаларгар эветер хорогор боллагынан корм кутачыбыт атыбдыра агрессивный холос <laughs> астах киддахана тихинёхтара нин хапалхин хранан хижаханада конечно же Оно тәңнәйтәққа бұройлер чөппускаларын пускаларын киере имериех томыр жоқ күрдік. Балтыра ұйдақ барақсаттар үсті кейле ұяғынанан астарын тоңсыген чүй алар. Өсі инкубатордан 300 бұруйлар чөппуска пуска бұғықтақ чоппускалары индюктары улатынларын этинен араз продукциялары таһаран эреллер. Хотугу үгеһинен салгынга оғустаран қатараллар. Эбетер оһоққо үтен буаран қачыгырас ас оңороллор. Бу булланы бройлер этиттен э, чипсы курдук бұл өтіп әті жекеден аттақ сушильный аппарат через оңыллар эти олорга билинди сийлерин курдук ого натуральный асфальт билинги кемге бие сертификацияны сертификатыны билин сертификация Тулагы осколата бейте тыа хайстватын кооперативын теринен санаалара итинлік ыпсар, оғылары үйленен ителлер, жарықтақ болу кинин кытта сөбілен түерселлер. Олихин күңі ыйдарга үлелир оголор, тоғыз тыынчыттан тақсаны ақсаллар, күйақ сайынға сыралыстақтарына сүбе бес ылаллар. Екатерина Мостова, Павел Бұхомов, ਲਗ ਚਕੂਸ ਗਈ Үм инсаңатан Абрал мастера компания үләхеттері таймырға техникаларын көхірі сылжан апцыбы көлігін тағығар тынна қалбы тоғытын бұл бұттырам. Итеннен баран апцыбы коғытын илже барарға бұхарын мұттырам. Вақтабай бөхөлекке тиен баран Красноярскай қырай экологияға министерстве тигер сібәске тақсан сәдәқ бұл үмні тұғынан биллер біттерам. Үләхеттер төхі кылларынан бөбейден көрі ахата сырыттылар. Кыл оғытын алана дейін сүріқті әбеттер, бүкіндерге апцыбы оғытын қатанғаға дерес өмелетінен елтілер салғы Красноярский город зоопаркатыгар тексеректірі. Манан сақасыр информациона беріне бүн, салғы сәмсетіл беріне болғойын, әтенгі болын көрсек қадері. күн болдың. Кремльге 2 беспилотник келен түспүт кәмегер Зеленский Финляндияға ғынды бұта, онтон Нидерландыға тиіп Италияны нерген Германия хырытта аны Францияға дейбет. Бир күрдік арға хылжан тыынын тәскелетер, Урут білей Израиль тазжалы министре әппетін ғылықта атаққа, бұлырын күннел рөппі суға денерінер бүппіккенне әр ұлан ити ғыры болған ғырытта. Кремльге терак кәнеттен қадда кәлен сөптен құттанан бағар ете турния орағын жары болу. Кытай әйе бұланын туғынан тұрады тұрадақпын, Бүгүннерге Кытай берестебителе Францияға, Польшаға, Украинаға, Германияға, онны бияға келехірдіяқтақ. Ана тұртағыта Украина құттылы хуық болуытын секретаря барыта, Данилов тенки бары бит. Кини сорок дойдулар бихигини эйлихиге илде хатылдар, терде хатылдар дебит, оны утарабыт дебит. Ол инти Зеленский кериен онтон арғаттан өйбіл көрдігі Аны білігін те бит кимен кирелері болалик, терактор болулар, Арай ити Ирақтан ити британистер бе битаркетралан Луганская ыттылар. Зеленский Папа Римский дин көшшен баран бияқа посредник НАТО оқ тебіт, бейгі сердәх әйаға надия бұт тебіт. Германия қылжан бағам әлбақ көміні ұлла, ұлықтақ, бұғырыған еместер 2 2 миллиардтан тақса 3 миллиардға тері ғынылақ көміні берек бұл бұттар. Зеленский маны тағының істеребетелдері көрдір, білінгі тұрғынан арғаңылар бері ғыналыра оқ. Францияға ұрытта әме көмі бар болуы. Үті бет Данилов әме бұқығыңға дері әйені сеті еқпітін бағара өттен. Бағанатын әппет арғаңылар хөпкі дағаны әрелдері ұлғана еққа, Жазеленскай турнета туық ханаға тердері. Бастатан тұран ата Кытай онна Бразилия бәл білі үті римскай папа онна атында дойдылар әйлі дейлерін ылыматтар. Бәлерін әйе бұланларын Ол бұлан хүннінен ұнтан қайдағы детаққа российская армия ақсамарықтақ. Қытай іспес пазланыға кәлелігіне дебәріндекі декі жоны табдар дейін әппетім. Иккіхінен арғаңылар дағаны Украина дағаны Россияттан Кытанақ әппеті көппіп олықтақтар. Иті Ирак атар ракетінен қолыбыра ұтылан бараннар, бейтәрдек кіремелі беспилотчықтан ұттаран бараннар жақа еллер әбіттен кәтеғанлар орылыр. Биги билиңите арғаңа альянска суорғанаттан ураты тугуданы бит. Онтан эрдиеннер арғаңылар маңнай танка биттере, онтан ити Ирак ытар ракетаны. Үсүүнен эппитим курдук ити эреннер бит рекламаламмыт кимен кирини барык роллор. Ол Украинага кыра да боллар үтө түмүктак боллагына өссө эби көмөк атчыны баянына көмөнү бериэхтерин Онан Зеленский хырыта Арғаңылар ханалыра білінгіті бөғақ болуыта туықтағаны үтіөні түсті түстәбәт. Атынны әтті қасқаласия дейлер, қардабыт қайдақ болырын жекетәйяғын. көрші береге көрсі